UI UX дизайнер? Шукаєш роботу онлайн? Компанія Remote Employees дає тобі можливість працювати з сучасним американським та європейським ринком. Уяви, як ти будеш орієнтуватися в трендах дизайну. Що треба знати? Англійську мову та необхідні графічні онлайн-редактори, Figma або Sketch. Що будеш робити? Створювати зручний та лаконічний дизайн сайтів. Створювати так, щоб бекенд-девелопер був задоволений, а не хотів тебе розтерзати. Немає досвіду. Ми допоможемо тобі розібратися у всьому, і можливо саме ти станеш здавати тренди в дизайні. До речі, як тобі наш сайт? Заходь у гості та дай нам знати, як зробити його краще. Ну і разом з тим запиши відео резюме про себе англійською мовою та залиш на сайті remoteemployees.com. Щасти!